का चाहिँ मलाई रेखा थापा मनपर्छ होइन हो हो हो भन्छु भन्छु अझ पनि भन्छु कमाउनु छ घुमाउनु छ आफ्नै नेपालमा किन जानु पर्यो ज्यान गुमाउन अरूको विदेशमा कमाउनु पर्छ गुमाउनु पर्छ आफ्नै नेपालमा हो हो हो नेपाली युट्युबलाई त तपाईँले डामाडोल गरिदिनु भयो नि त ट्रेन्डिङहरू सबै छोपिदिनु ढाकिदिनु भयो नि त कतिको खुसी लागेको छ हजुरलाई धेरै खुसी लागेको छ होइन अचानक चर्चितमा आउँदा होइन मैले सोचेको पनि थिएन यस्तो होला भन्ने तर अचानकमा आएँ तर खुसी लाग्यो धेरै खुसी लाग्यो होइन जस्तो तपाईँ होइन टिकापुरबाट बिलङ गर्नुहुन्छ होइन कति भयो काठमाडौँ आउनुभएको होइन यो चर्चामा आएको त थोरै भयो कति वर्ष भयो काठमाडौँ आउनुभएको काठमाडौँ आएको एक वर्ष भइसक्यो तपाईँलाई मैले सोधेँ होइन उहाँलाई कसरी गाइड गर्नु भइरहेछ र कसरी भेट भयो हजुरको हाम्रो भेट त पहिला जब गर्ने ठाउँमै भेट भयो डान्स गर्छ ऊ पनि होइन डान्स गर्छ एकदमै राम्रो नाच्छ सेन्टिमेन्टल गानाहरू भयो कमेडीहरू भयो यस्तोमा एकदमै राम्रो गरिरहेछ होइन उसको गरिखाने बाटै त्यही नै छ अहिले अहिले अब कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि चाहिँ अहिले ऊ आफ्नै कामहरूमा व्यस्त छ म्युजिक भिडियो बनाउने म्युजिक भिडियो पनि दुइटै आइसक्यो हाम्रो दुई चार दिनमै अझै पनि परिरहेको छ सबै भिडियोहरू पनि त्यही नै हो अब त धेरै नै अगाडि आइसक्यो भन्नु न अब धेरै नै अफरहरू पनि आइरहेछ यस्तो म्युजिक भिडियोदेखि लिएर कमेडीहरूमा भयो सिरियलहरूमा सबैमा आइरहेछ अफर चाहिँ अहिले भनेपछि तपाईँ यो मिडियामा एकदम भाइरल भइसकेपछि मात्र होइन अगाडिदेखि नै कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो हजुर जस्तो कि इन्डियामा पनि अहिले भर्खरै शाहरुख खानको मुभी जिरो आउँदैछ होइन तपाईँ पनि त्यहीसँग क्यारेक्टरसँग ठ्याक्कै भेज्ने यो संयोग मात्र हो कि तपाईँले यो चाहिँ एकैचोटि बम बम ब्लास्टिङ हिसाबले आउनुभयो अब एक्कासी बमबलास्ट हिसाबले आएको भनौँ न होइन भन्नाले संयोग पनि भन्दा ठ्याक्कै उता जिरोको पनि तपाईँ यता पनि नेपाली शाहरुख खान जिरो जस्तै आउनुभयो हजुर हजुर कतिको खुसी लाग्छ कि धेरै नेपाली दर्शक र भ्युवरहरूको माया पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ होइन सबैले माया गरिदिनु भयो हाम्रो जोडीलाई होइन साथ दिनुभयो होइन माया गर्नुभयो साथ दिनुभयो खुसी लागिरहेछ यसै गरी अब सधैँभरि माया गर्नुहोस् साथ दिनुहोस् होइन अनि तपाईँलाई अब हँसाउने रुवाउने त्यो त छँदैछ होइन अब हाम्रो कामै नै हो हँसाउने रुवाउने होइन कहिले हँसाउने कहिले रुवाउने अब त्यो त गर्नैपर्छ होइन अब कलाकार भएपछि त्यो एउटा हाम्रो पेसा नै भनौँ न पेसा नै हो अब गर्नुपर्छ त्यही भएर अब खुसी लागिरहेछ होइन अचानक चर्चामा आउँदा अब यसै गरी अब सधैँभरि रहिरहोस् भन्न भन्ने लागेको छैन भन्न चाहन्छु यसै गरी सधैँभरि साथ दिनुहोस् मैले तपाईँलाई सोधेँ पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपाली मिडियामा चाहिँ होइन भाइरल भएर आउने जे धेरै हराएर जाने पनि हामी उदाहरणहरू धेरैको देखिरहेछौँ होइन जस्तो झकर्जे पनि त्यस्तै अहिले भाइरलै हुनुभयो उहाँ पनि होइन बिचमा आएर अहिले फेरि दुखेसो भयो मलाई त्यति वास्ता गरेन दुई चार दिन मात्र यो भयो भन्नु उहाँलाई चाहिँ कसरी सजगता अप्नाएर कसरी अगाडि बढाउने प्लान सोध्नु भएको छ तपाईँले यस विषयमा चाहिँ के भन्छु भने म झक्कड थापाको विषयमा बोल्नुपर्दा चाहिँ अलिकति उसले पनि आफै पनि अलिकति डाउन गरिरहेछ होइन कति ठाउँमा सानोतिनो अलिकति पहिलाको कामहरूलाई हेला गर्ने त्यस्तो भइरहेछ भन्ने सुनिरहेछु मैले देखाएको छैन होइन त्यस्तो चाहिँ पछाडिका दिनहरूमा त्यस्तो नआओस् भन्नको लागि अलिकति सजगता हामीले धेरै नै अपनाएका छौँ भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने कुन तरिकाले जाँदा ठिक होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी निर्णय गरिरहेछौँ हाम्रो एउटा के भन्ने अलिकति बेलुका बेलुका यसो छलफल पनि हुन्छ हल्का होइन कसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ ठिक होला कसरी पछिसम्म दिगो रहन सकिएला भन्ने कुरा छ होइन अब यो ठाउँमा आइयो यो ठाउँमा आइसकेपछि अबका दिनहरू त अब योभन्दा अझ राम्रो प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन यसमा अब त्यस्तो अफरहरू पनि धेरै नै आएको छ त्यो अवस्था नआउला भन्ने चाहिँ छ होइन त्यही नै हो त्यो अवस्था आउँला नआउँदा भन्ने चाहिँ छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस एक्कासी हिट भएर त्यो आफ्नो स्ट्याटस मेन्टेन गर्नु नसकेर होपलेस भएको पनि देखिन्छ अनि त्यो कुराहरूबाट तपाईँहरू चाहिँ सजगता अप्नाउनु अपनाएको छ त्यसमा चाहिँ अब एकदमै लागि परिरहेछौँ हामी होइन अब यो हाइलाइटमा आएको बेला अलिकति काम गरेर पनि हामीले इन्टरभ्यू धेरै ठाउँमा दिन पनि सकिरहेको छन् धेरै मिडियाहरूले बोलाइरहेको छ कतिलाई टाइम दिन सकेका छैनौँ अब जे इन्टरभ्यू दिनुभन्दा पनि अलिकति काम गरेर अगाडि बढ्यो र इन्टरभ्यू दिन सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ त्यो भएर हामी कामतिर व्यस्त छौँ अहिले हामीले दुईवटा म्युजिक भिडियो निकालिसक्यौँ म्युजिक भिडियो एउटा तिहारको गानामा र एउटा उसले आफै लेखेको गानामा किन जानु विदेश भनेर एउटा म्युजिक भिडियो हामीले भर्खर पर् भर्खर भर्खरै निकालेको छौँ होइन यो छोटो समयमा हाम्रो धेरै नै अलिकति यही समयमा धेरै नै प्रगति गरिराखेका छौँ कि भनेपछि मनोरञ्जनका साथसाथै युवाहरूलाई नेपालमै किन बाहिर जानु नेपालमा के गरिने सकिन्छ भने शिक्षा पनि दिँदै हुनुहुन्छ एकदम शिक्षा दिँदैछौँ अब नेपालमै केही गरौँ नेपालमै छ भने गर्ने ठाउँ बाटाहरू धेरै छन् होइन किन विदेशमा गएर दुःख गर्ने उसको पनि पहिलादेखि सोच त्यही थियो अलिकति कलाकार बनेर नेपालमा कसरी आफू अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले बढिरहेको थियो होइन अनि अहिले अब एक्कासी हाइलाइटमा आयो त्यो एकदम खुसीकै कुरा भयो होइन अब कलाकार क्षेत्रमा गर्ने त भनिरहेको थियो र पनि यति चाँडै कसरी हुन्छ भन्ने सम्भव चाहिँ थिएन हामीले गर्न चाहिँ प्रयास गरेकै हो पहिलादेखि नै मैले सोधेँ होइन तपाईँले म्युजिक भिडियो पनि खेलिसक्नुभयो सिरियल मुभीतिर पनि अफर कतिको आउँदैछ सिरियलहरूमा चाहिँ धेरै आइरहेको छ होइन तर मलाई टाइम चाहिँ दिन सकिरहेको छैन अब चौबिस गतेबाट चाहिँ मेरी सुटिङ हुँदैछ अब त्यसपछि चाहिँ म अरू सिरियलमा चाहिँ अब पछि टाइम दिन पायो भने पछि दिन सक्छु भन्ने लाग्छ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म दिन सक्दिनँ होइन किनकि अब मैले बलसिदालाई मैले बाचा गरिसकेको छु होइन मेरी बासे बाहेक अरूमा म अरूमा म खेल्दिनँ होइन तपाईँलाई बाछा भयो भनेर मैले बल्छिदालाई बाछा गरिसकेको छु किनकि दाईले पनि मलाई बाछा भएको छ म तिमीलाई मेरो खेलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ त्यही भएर म उहाँको ठुलो माथिसम्म बिराउने चाहिँ हौसला दिनुभएको छ होइन पछाडिसम्म होस् भन्ने हौसला दिइराख्नु भएको छ त्यो भएर चाहिँ हामीले उहाँलाई टाइम चौबिस गतेदेखि दिइराखेको छौँ भनेपछि धेरैवटा भन्दा नि एउटा ब्रान्डिङ सिरियलमा ब्रान्डिङ सिरियलमा दमदारै रोल त्यसमा चाहिँ कस्तो रिभिल त नगरौँ त्यही पनि कस्तो कमेडी टाइपको जेनेरेसन तपाईँको अब कस्तो हुन्छ अब <laughs> दाइले कस्तो रोल दिनुहुन्छ होइन अब हामी दुइटैको भनौँ न बुढाबुढीकै छ होइन त्यसमा भनेपछि तपाईँ सँगसँगै हाम्रो हजुरको मिसेस बहिनी पनि देखे सँगै जोडी देखिनुहुने हजुर अब मलाई जब मलाई लाग्छ जहाँसम्म अब त्यही लभ स्टोरी नै होला जस्तो लागिरहेछ होइन अब त्यो भए त राम्रै भइहाल्यो अब जहाँमा जुन रोल दिए पनि म गर्न सक्छु म गरेर देखाउँछु होइन अस्ति मैले बल्छी दाईलाई गरेर देखाएको थिएँ होइन मेरो एक्टिङ देखेर चाहिँ बल्छी दाईले ओके गर्नुभएको थियो होइन हजुर अब तपाईँलाई जस्तो सोध्याले होइन हजुरलाई चाहिँ कस्तो यस्तो क्यारेक्टर गर्नु पनि आउँछ कमेडी जस्तो तपाईँ कमेडीमा गर्नुहुँदो रहेछ होइन कमेडी त अब <laughs> त्यस्तो आउँदैन होइन को चाहिँ मनपर्छ नेपालमा यस्तो कमेडी जनरामा जम्नुहुने हाम्रो सर्जकहरू चाहिँ को मनपर्छ हजुरलाई अब कमेडीमा चाहिँ जय किसन बस्नेत दाइ नै मनपर्छ <laughs> अब त्यो चाहिँ मान्नुलाई मानिदिने हो दिनेलाई हान दिने हो भन्ने यो चाहिँ मलाई दुमटुको चाहिँ यो चाहिँ राम्रो लाग्छ होइन भोलि नेपाली मुभी पनि अफर आयो भने तपाईँले देख्न सकिन्छ सकिन्छ भोलि नेपाली मुभीमा अफर आएको खण्डमा तपाईँ देख्न सकिन्छ होइन तपाईँलाई नेपाली नायक नायक नायिका चाहिँ को मनपर्छ नायिका चाहिँ मलाई रेखा थापा मनपर्छ होइन नायक चाहिँ मलाई राजेशमाल मनपर्छ राजेशमाल दाईको चाहिँ म धेरै लास्ट फ्यान हो भनौँ न ठुलो फ्यान लास्ट ठुलो फ्यान हो भनौँ न हो हो हो भन्छु भन्छु अझ पनि भन्छु भन्नुहुन्छ है चाहिँ पर्सनली भेट भएको छ कि छैन छैन उहाँलाई भेट्ने इच्छा होला अब देख्न त देखेको छु होइन अब म गाउँमा हुँदा चाहिँ त्यो के भन्छ महोत्सवको बेला चाहिँ देखेको थिएँ होइन देखेँ त छु होइन तर परिचय चाहिँ भएको छैन भनौँ न नजिक नजिक चाहिँ भएको छैन तर टाढाबाट चाहिँ देखेको छु जस भोलि तपाईँको ड्रिम चाहिँ को कुन कुन नायिकासँग खेल्ने योजना छ जस्तो इन्डियामा शाहरुख खान चाहिँ नेपाली जिरो पनि आएको खण्डमा यस्तो टाइपको कुनै स्क्रिप्ट राम्रो आएको खण्डमा होइन कोसँग खेल्ने इच्छा छ तपाईँको नायिका भनेपछि मलाई रेखा थापासँग खेल्न मन छ भने यो रेखा थापाजीले हेरेर उहाँलाई कुनै उहाँको त्यस्तो प्रोजेक्ट बनाउनु भयो भने तपाईँलाई देख्न सकिन्छ हजुर सकिन्छ सँगै बराबर दमदार एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु त्यस रेखाजीलाई नि हाम्रो आग्रह छ होइन कुनै नेपाली जिरोको भर्सन आयो भने हाम्रो बखजी हुनुहुन्छ होइन गीत सङ्गीत चाहिँ कति गाउनु छ तपाईँ गीत चाहिँ हल्का फुल्का भनौँ न धेरै त होइन हल्का फुल्का स्वर चाहिँ राम्रो छैन भनौँ न चाहिँ हुन्छ उसबाट उसबाट उसको गीत उहाँको मिसेसले लेख्नुहुन्छ आफै लेख्नुहुन्छ शब्द त आफैले लेख्छु गाउने चाहिँ कला अलिकति उसको वाइफमा चाहिँ मिसेसमा चाहिँ राम्रै छ स्वर उहाँले नै गाउनु भएको छ उसको गीत हिजो चाहिँ हिजो भर्खर आज निस्कियो भनौँ न आज रिलिज भइसक्यो होइन हिजो हामीले त्यो रेकर्ड गरेर भिडियो सुट गरेर हिजो सब सकेर आज रिलिज भइसक्यो त्यो गीत होइन अनि अब त्यसमा कमेडी भन्दा पनि अलि सेन्टी सेन्टी टाइपको छ होइन अब देशभक्तिको बारेमै छ भनौँ न अब हल्का रमाइलो छ राम्रो छ भनौँ न अब जे होस् विदेशीका दाइ दाजुभाइहरूलाई तर मन चाहिँ छुन्छ होइन सकेसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्टमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ फर्किन्छन् होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गीत सुनेर होइन त्यस्तो गीत छ त्यो तर त्यो गीत सबै आफै गरेको हामी यो चाहिँ मेरो वाइफले चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन यो गीत चाहिँ हामी पहिला नै पहिला किन निकालिहालेको भने अलिकति कलाकार भएपछि देशको माया सबै कुरा रहन्छन् सबै कुरा हुन्छ होइन यहाँको आफ्नै देशको लागि त्यो भनेर चाहिँ उसैले आफैले लेखेको देश किन विदेश जानु भन्ने कुरामा हामीले छिटो छोटो समयमा छिटै गरिहाल्यौँ होइन कस्तो लाग्छ भिडियोहरू एकचोटि हेरिदिनु होला सबैलाई भन्न पनि चाहन्छु होइन तिहारको गिफ्ट अफर <laughs> तिहारको गीत पनि निकाल्यो होइन अब त्यसमा चाहिँ हल्का कमेडी छ होइन मेरो चाहिँ हल्का कमेडी छ राम्रै छ भनौँ न अब हिजो मैले हेरेको थिएँ होइन राम्रो छ धेरै राम्रो छ होइन अब सबैले हेरिसक्नुभयो होला कमेन्टहरू पनि एक घन्टामा चाहिँ कति कति पुगेको थियो एक घन्टामा हाम्रो अन्ठाउन्न हजारलाई हजार लाइक नछोड्ने म यही पनि भन्दैछु होइन यो ट्रेन्डिङ चाहिँ जहिले चलिरहेको छ यस्तै साथ र सहयोग भयो भने सबैको हामी माथि नै हुन्छौँ जहिले पनि किनभने हामी नयाँ नयाँ निकालिराखेका हुन्छौँ कमेडीहरू भयो जोक्सहरू भयो त्यसलाई कसरी अलिकति बेग्लै खालको बनाउन सकिन्छ भनेतिर लागिरहेछौँ होइन अब मान्छेलाई कसरी हँसाउन सकिन्छ कसरी दुःख प्रकट गरेर हुन्छ एकदमै त्यस्तो तरिकाले लागिरहेछौँ यस्तो तपाईँले हँसाउनु त हँसाइहाल्नु भयो त प्लस यस्तो शिक्षा र शब्द चाहिँ कसरी तपाईँमा आयो क्या जस्तो कतिको चाहिँ हँसाउने मात्रै हँसाएर जानुहुन्छ हराएर जानुहुन्छ तपाईँमा चाहिँ मैले हामी के सुन्न र देख्न सक्यौँ भने त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ अब किनकि अब पहिला मैले त्यो गीत चाहिँ त्यही छ सात आठ क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो रचेको थिएँ होइन किनकि धेरै दाजुभाइहरू त्यो हरू विदेशी होइन विदेशीपछि अब नराम्रो नराम्रो घटनाहरू पनि घट्यो होइन उता ज्यान गुमायो होइन अनि त्यो सुन्दा चाहिँ आफूलाई चाहिँ दुःख लागेर मन छुन्थ्यो होइन अनि तब चाहिँ मैले सोचेँ कि यो यसको बारेमा चाहिँ यो गीत रच्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो होइन अब कसैको आमाहरू टुहुरा भए होइन कसैको छोराछोरी टुहुरा भए होइन कसैको श्रीमती विधवा हुनु पऱ्यो होइन त्यो देख्दा चाहिँ मनमा चाहिँ मिन भनौँ न मनमा काँडाको जस काँडाले जसरी घोच्यो होइन दुःख लाग्यो मलाई त्यो हेर्दा होइन देख्दा होइन त्यो घटना सुन्दा पनि चस्मन मन दुख्थ्यो होइन अनि तब चाहिँ यो गीत रच्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई अनि हल्का चाहिँ रचेर मैले चाहिँ अगाडि बढाएँ होइन त्यो गीतलाई तर मैले सोचेको थिएन कि यो गीत चाहिँ मैले लेखेको गीत पनि एक दिन निस्किन्छ भन्ने जस्तो मैले सोचेको थिएन होइन तर अचानक भाइरलमा आउँदा चाहिँ अचानक मैले त्यो गीत निकालेँ होइन आज रिलिज भएको छ त्यो गीत होइन अब अनलाइन टिभीबाट रिलिज भएको छ हिजो हामीले सुटिङ गरेका थियौँ र राम्रो छ भिडियो होइन अब हिजो गर्दा चाहिँ राम्रो लागेको थियो अब आज हे हेरेपछि कस्तो लाग्छ होइन अब सबैले हेर्नुहुन्छ अब अस्ति तिहारको गीत निकालियो तिहारको गीत पनि राम्रै भएको छ होइन राम्रो छ धेरै राम्रो छ अब त्यो भाइरल पछिको फर्स्ट गीत भनौँ न तिहारको होइन अनि अब तिहारको त तिहारको फर्स्ट गीत पनि हो होइन भाइरल पछिको फर्स्ट गीत पनि हो त्यो अनि दोस्रो चाहिँ यो देशभक्तिको बारेमा छ होइन तर फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ फर्किन्छन् भन्ने मलाई आश छ होइन तर मैले मेरो इन्टरभ्यू हेरेर होइन धेरै दाजुभाइले कल गर्नुभएको छ मलाई होइन तपाईँको बोली चाहिँ हो तपाईँको बोलीले गर्दा मेरो मन छुयो मलाई पनि यस्तो भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ प्रकट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसमा दुःख लाग्छ हामीलाई पनि होइन किनभने अब फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भाइ हाम्रो पनि कहानी यस्तै छ दुःखको कहानी कसैको वाइफले छोडेको कसैको अब विदेश गएर पनि कति के हुन्छ भने यता घरमा बुढी पनि नहुने घरमा कति ठाउँ आउँदा बाकसमा आउनुभएको एकदमै दुःख लाग्दो घटनाहरू घटिराखेको छ होइन विदेशतिर यो नेपालमा अब के भन्छ भने यो भिडियो हेर्न चाहने जाने सबैजनालाई चाहिँ नेपालमै केही गर्न सक्यो भने पछाडि गरी खाने बाटो राम्रो बनाउन सक्यो भने नेपालमा पनि छ तर सबै अलिकति भ्रष्टाचार यस्तै सबै कुराहरू भएर यस्तो भइरहेको मैले कुरा काटेँ त्यो भन्दाखेरिमा कस्तो भन्दाखेरि अब पहिला अब सानै थिएँ भनौँ न म त्यही छ सात कक्षामा पढ्ने भनेको त सानै हो होइन तर उमेर चाहिँ हल्का पन्ध्र सोह्र वर्षकै थिएँ भनौँ न अनि त्यति बेला चाहिँ मैले रचेँ होइन त्यो गीत तर दुःख लाग्यो क्या धेरै दुःख लाग्यो किनकि आफ्नो देशमा गर्नु ठाउँमा होइन विदेशीय जान्छन् होइन ठुलो सपना बोकेर यहाँबाट ठुलो सपना बोकेर जान्छन् होइन तर उताबाट चाहिँ पाकसमा प्याक भएर आउँछन् होइन पैसा कमाउनको लालचमा होइन तर यहाँ चाहिँ दाजुभाइहरूको हाम्रो नेपालीको बानी कस्तो छ भन्दाखेरिमा होइन आफ्नै गाउँमा चाहिँ गोठालो जाँदा उनीहरूलाई लाज लाग्छ होइन अनि आफूले खाएको थाल धुन पनि उनीहरूलाई लाज लाग्छ होइन दिदीलाई बहिनीलाई भाइलाई धुवाउन पठाउँछन् होइन अनि अनि त्यहाँ चाहिँ अनि यो भाँडा धुन पनि उनीहरूलाई लाज लाग्छ होइन टोइलेट साफ गर्न लाज लाग्छ होइन अनि अब टोइलेटमा पानी लगेर जाँदा पनि भाइहरूलाई भाइ यो लगेर राखिदियो टोइलेटमा भन्ने यस्तो यस्तो पनि देखेको छु होइन मैले धेरै अनि विदेशमा गएर चाहिँ टोइलेट साफ गर्ने अनि भाँडा माझ्ने गोठालो लाग्ने होइन त्यस्तो गर्दा पनि यहाँ गाउँमा आएर चाहिँ ए म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु विदेशमा भन्छन् होइन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो राम्रो भयो होइन आफ्नो देशमा टोइलेट साफ गर्दा पनि तिनीहरूलाई लाज लाग्छ होइन अनि दुःख पाएर फर्केर पनि त्यस्तो अवस्थाहरू धेरै के के ठाउँमा फसेर होइन लुटिएर फर्केका पनि छन् धेरै देखेको छु मैले होइन त्यो देख्दा चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो कि किनकि अब आफ्नो देशमा गर्न पनि सकिन्छ होइन आफ्नो देश हुँदाहुँदै जे पनि गर्न सकिन्छ पैसा जहाँ पनि पैसा कमाउने होइन त्यहाँ पनि भाँडा धोएर पैसा कमाउनु छ त यहाँ पनि भाँडा धोएर कमाउन सकिन्छ नि अनि भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ मैले त्यो गीत रचेको छु होइन तर धेरै राम्रो छ गीत होइन शब्द पनि धेरै राम्रो छ होइन फर्स्ट ट्राई पनि हो फर्स्ट ट्राई पनि हो होइन अब त्यो गीत सुनेर अब कति प्रतिक्रियाहरू कस्तो आउँछ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ तपाईँको महान विचार र यस्तो राम्रो शब्द होइन सङ्गीत नेपाली युवालाई शिक्षामूलक सङ्गीत दिनुभएको छ होइन यसको लागि हामी सल्युट नै गर्छौँ तपाईँलाई यस्तो शिक्षामूलक यो गीत थोरै तपाईँको स्वरबाट गुनगुनाइदिनुहोस् कमाउनु छ घुमाउनु छ आफ्नै नेपालमा किन जानु पर्यो ज्यान गुमाउन अरूको विदेशमा कमाउनु पर्छ गुमाउनु पर्छ आफ्नै नेपालमा हो तपाईँलाई हाम्रो पनि छ यो कोही कुन च्यानलमा यो पनि बताइदिनुहोस् दर्शकले हेर्नुहुन्छ होला होइन पक्कै अनलाइन टिभीमा आजबाट रिलिज भएको छ होइन यो चाहिँ भर्खर भर्खरको कुरा हो हिजोको <laughs> तिहारको गीत चाहिँ दस पन्ध्र मिनट भयो होला भर्खर भर्खर अहिले चाहिँ मलाई बोलाइराख्नु भएको छ हेर्न आऊ भाइ भनेर तर म अहिले तिहारको गीतमा चाहिँ हामीले अन्ठाउन्न हजार तिहारको गीतमा चाहिँ यसमा बढी नै जाला भन्ने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ छ किनभने उसको आफ्नै शब्दहरू शिक्षामूलक अब यो मात्र होइन होइन अब योभन्दा अर्को चाहिँ अब यो पछि चाहिँ अब तिहार पछि हुन्छ होला सायद म आफ्नो सर्ट मुभी निकाल्दैछु होइन आफ्नै त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेको मनमा छुन्छ होला होइन तर मलाई त्यो पढ्दा पनि आँसु झर्छ आफ्नै अब दाजुभाइले हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूको पनि मनमा खोज्छ होला जस्तो लाग्छ होइन अब चाँडै निस्क निकाल्दैछु म यहाँ होइन अभागी छोरो अझै भन्ने मैले पहिला लेखेको थिएँ होइन तपाईँ त भाग्यमानी हुन्छ नि त अभागी भन्नुभयो पनि होइन आफ्नो यत्रो दर्शकले तपाईँ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ माया होइन सिरियल त्यत्रो खेल्दै हुनुहुन्छ हामीले मुभी पनि पक्कै खेल्नुहुन्छ होइन हजुर अब त्यो सर्ट मुभी त्यो बेलामा चाहिँ लेख्ने कहानीहरू आइरहेको थियो कि जुन अब दुःख भयो दुःखको बेला अहिलेको त खुसीको क्षण पनि हो होइन हाम्रो लागि त्यो बेला चाहिँ अब दुःख पाएको बेला चाहिँ त्यो जोस जाँगर आयो कि कलाकारिता क्षेत्रमा जोस जाँगर आएपछि त्यही नै हो अहिलेको दुःखको परिश्रम चाहिँ अहिले पाएको हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ जस्तो तपाईँको घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ तपाईँ थोरै बताइदिनुहोस् घरको अवस्था चाहिँ अहिले राम्रै छ भनौँ न धेरै राम्रो छ होइन अनि अब सबै राम्रो छ अहिले दाइ रिसाउनु भएको छ होइन अब पहिलाको कारणले गर्दा त्यही भएर नरिसाउनु अब पहिला जे भयो त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु होइन अब बाध बाध्यताले गर्दा नै त्यस्तो भयो होइन त्यही भएर नरिसाउनु होला अब गल्ती हुन्छ मान्छेबाटै होइन अब भगवान्बाट त गल्ती हुन्छ भनेपछि अब हामी त मान्छे हो होइन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ त्यसलाई माफी पनि हुन्छ त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु होइन नरिसाउनु होला अब जे भए पनि अब हामी दाजुभाइ नै हो होइन अब जे जस्तो रगतको नाता हो होइन अब त्यसमा चाहिँ नरिसाउनु भन्न चाहन्छु होइन रिसाएको भए सरी भन्न चाहन्छु होइन बरु रिसाएर टाढा हुनुभन्दा होइन हामी एकजुट भएर मिलेर अगाडि बढौँ पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन तर दाजुले चाहिँ के सोच्नु भयो नेगेटिभ सोच्नु भएको छ भने त्यसको लागि सरी नेगेटिभ नसोच्नुहोस् होइन किनकि अब <coughs> पहिला जे भयो त्यो सो भयो होइन त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु र आगामी आगामी दिनहरू चाहिँ अब कसरी बढ्ने के गर्ने भन्ने हौसला दिनु होला होइन अब तपाईँलाई मेरो साथ चाहिन्छ मेरो मलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ होइन जे जस्तो भए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ होइन त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु नरिसाउनु होला तपाईँको यो यति राम्रो विचार होइन अनि तपाईँको अवस्था देखेर नेपालीहरू त एकदमै होइन सहयोगी भावना भएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई कसैले सहयोग गर्न चाहे खण्डमा अथवा राम्रो मुभीमा दिनु परेको खण्डमा अथवा कुनै हेल्प गर्नु परेको खण्डमा तपाईँहरूसँग कसरी कनेक्ट हुने सम्पर्क गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू अब कनेक्ट त भइराखेको छ होइन हाम्रो खाता नम्बर पनि भर्खर भर्खर बनायौँ त्यस त्यसभन्दा अगाडि भाइरल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मिडियाहरूले त्यही नै गरिरहेको छ पहिला चाहिँ हाम्रो खाता नम्बर थिएन त्यतिखेर त्यो अवस्थामा चाहिँ भयो धेरै नै एकाउन्टहरू एकाउन्टहरू चाँडो खोल्नुलाई भनेको थियो होइन हामीले टाइमको व्यस्तताका कारणले त्यो टाइम टेबल न म्यानेज नभएर पछाडि अलिक धेरै नै ढिलो भयो होइन दुई तिन नै ढिलो भयो खाता खोल्न अनि त्यस पछाडि भनेको सहयोगहरूको लागि मिडियाले पनि सहयोग गरोस् केही अपेक्षा गरोस् उनीहरूको खा राम्रो वातावरण आर्थिक स्रोत जुटाइ खाना लाउने राम्रो वातावरण होस् भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ होइन अहिले पनि विदेश नदीबाट कतिबाट कल आइरहेको छ कतिजनाले सहयोग गर्छु तिनीहरूको कतिजनाको रिप्लाई पनि दिन सकेको छैन म आफै म आफै उसको आइडी ह्यान्डल गरे पनि उसको आइडी मैले पनि चलाइराखेको हुन्छु कति ठाउँमा व्यस्त हुन्छ त्यही भएर मैले आइडी पनि चलाइदिइराखेको हुन्छु होइन कति ठाउँबाट सहयोग गर्नुहुन्छ मैले एकाउन्ट नम्बर पनि दिइराखेको छु अबका दिनहरूमा पनि यस्तै माया साथ सहयोग रहिरह्यो भने एक दिन अवश्य योभन्दा ठुलो कलाकार को क्षेत्रमा चिनिन पुग्नेछ होइन अब आफ्नै साथी एकदमै खुसीको छाड पनि भएको छ अब यस्तै माया साथ सहयोग गर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु सबै मिडियादेखि लगायत सम्पूर्ण नेपाली नेपाली लगायत सम्पूर्ण विश्वमै चर्चित रहन सकोस् होइन पछाडि देशमा मात्रै नभएर विदेशसम्म पुग्ने स्थिति बनोस् भन्ने मेरो चाहना चाहिँ अलिकति होइन यस्तो अवहेलना गर्ने यस्तो फिलहरू चाहिँ पाउनुभयो कि भएन अब त्यो त्यस्तो त भोगेको छ होइन तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो छैन भनौँ न पहिला अब पहिला अपनाहरूलाई गर्ने मान्छेले पनि अहिले मायाहरू दिइराखेका छन् होइन सानो मान्छेले पनि केही गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सोची परि परिवर्तन चाहिँ भइसक्यो अहिले चाहिँ धेरै मान्छेको ज्यान जिउ भन्दा पनि मन चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो मन ठुलो हुनु पऱ्यो उसको त्यही नै छ मन चाहिँ ठुलो छ होइन सबैलाई सहयोग गर्ने अलिकति सबैको त्यही कलाकारी मान्छे भएर पनि अलिकति माया दया पहिला नै देखिरहेको तर यस्तो भन्छु कि पहिला जन ज जसले नराम्रो गरे पहिला नि माया पाएको भए यो अवस्थामा पनि आउँदैन थियो कि भन्ने हुन्छ किनभने मान्छेलाई इख्लेर काम गर्नु भन्छ नि होइन त्यो देखाउनकै लागि हामीहरू धेरै नै अगाडि बढ्यौँ प पहिलादेखि नै त्यही भएर चाहिँ अहिले यो ठाउँमा पुगेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको कारणले अब अहिले चाहिँ राम्रै हो दुवैजनाले आउँदै गरेको तिहारको पनि होइन शुभकामना प्लस तपाईँहरूको कम्बाइनेसन यो तपाईँले जुन गाइड गर्नुभएको छ होइन यो सम्बन्ध कहिले पनि नछुटोस् दाजुभाइको होइन रगतको नाता नभए पनि भावनाको नाता चाहिँ कहिले पनि तपाईँको नछुटोस् त्यो छुट्ने छैन अब <laughs> होइन म पनि त्यही भन्छु अब नछुटोस् पनि होइन पछाडि ठुलो समूह भए पनि ऊ ज ऊ राम्रो ठाउँमा आउनु भनेको म आउनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबैलाई सहयोग गरेर राम्रो काम गरेर अगाडि बढाउँदा म सबैलाई नै त्यही हो होइन उसलाई मात्रै होइन धेरैलाई म सहयोग गर्ने खालकै छु जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन धेरैलाई अब मान्छेको शत्रु बिनाको मान्छे त हुँदैन पक्कै पनि आफ्नो पछाडि मान्छेहरू लागिराखेका हुन्छन् जति नै राम्रो काम गरे पनि तर त्योभन्दा पनि सबैजना मिलेर सबैजनाले साथ दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अन्तमा चाहिँ नेपाली भ्युवर दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ के भन्न चाहन्छु भने अब हामीलाई सधैँभरि यसै गरी माया गरिदिनुहोस् होइन अनि हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु